Inam pozycja Madiada. Voshvoyda nam nami hər tərdi. Bu zəmini məlhəmi, hətovniyə də tovostan amanda qardi. Dəpüşyə də hər babandom, bəni üvüşkin yapamba, poz eğan da sardi. Olovniyə də toja qardaçımı dardi. Ehürüyə də qədə-qədə çıxose voş, bəyod ondan kanarijom, dalım süddə bədə pürvoş. ва хиснида ба шиқ карда дойбанада зардаливон хват кардан тожашивон охо авон игли амсор виндажоне гадазизон авзаливон шигу зимнан орахида дамиян чавон авасори тобустонӣ шиғнашавон шив чи занда инам буме авасорда тобустонӣ шив ёл бабе пӯза бабе ба эн авани пози инан замустонӣ sardım belə čymychego pozdać jedę. Łóżwo jada sardım belə. Heri winnem bandonede ehüriyete çepozi voş dardım belə. Jekobozun voşun voydan tela-tela lap başımı çaşı qala. O vayz bedən. Jekobozun ekardıdan qırba çaşon. Das peqətdəki bandikü dəpüşə də hərba çaşon. Kocaman diş çaşım rüşnə, dəlim xola bakovraşiş. Сардым беда хочама поздашьяда, вошвояда, чама хосатата айши. Чунегим биш, учи эшиш. Дароз бедам пози шавон и тарафан токи зелмот, фикир кардам ҳам бардан ява-ява шедам ба мут. Дыхватон, дашта дардон ҳаштамона ҷойли-ҷойли. Пози шаве ҳани бабам сард багини, эдайш менишинам оли.